A validation farm is a commercial farm which we slightly adjust to be able to run pretty simple but really decent uh, validation trials. So trials in which we compare our products, services, models under commercial conditions. Nuestro principal objetivo es trabajar alineados con respecto a las necesidades que tienen nuestros clientes en el mercado. Lo que buscamos o lo que queremos es desarrollar diferentes proyectos con el objetivo de mejorar la productividad y la rentabilidad de nuestros clientes. It's very important to find the right farm in terms of design, management, but I think it's even more important to find the right farmer. A farmer who is able to uh, run a protocol, how it's set up, a farmer who is pretty accurate in his management. Arruego es una explotación estándar comercial eh, de cebo de cerdos, en la que hemos introducido una serie de cambios eh, para poder hacer pruebas de campo. En primer lugar, hemos sustituido el sistema de alimentación antiguo que había por un sistema de alimentación nuevo que nos permite el control de la alimentación por cuadra. Por otro lado, hemos sustituido eh, el sistema de distribución de agua por un sistema que nos permite tener tres líneas de distribución de agua y cada cuadra se puede abastecer independientemente de cada una de las líneas. A su vez, para controlar el crecimiento de los cerdos, hemos instalado una, báscula de pesaje que nos pesa los cerdos bien en grupos por cuadra o bien individualmente. ¿eh? Y por último, hemos instalado una serie de sensores ¿eh? que nos permiten controlar en tiempo real y tener registros de los parámetros ambientales de la granja, CO2, amoníaco, temperatura y humedad relativa. El hecho de poder trabajar en una explotación bajo condiciones comerciales nos va a permitir acercarnos al día a día de nuestros clientes, referido tanto a animales, a las genéticas con las que están trabajando, a las instalaciones, a los piensos, a todo. The collaboration with Nanta, Inga Foods, Spain um, brings everything together. like a very strong basis from R&D, transition R&D, um, developed into premixes, into feed additives, and then of course the core value from Inga Food and Nanta with the compound feed and of course the animals themselves. Trabajando de manera conjunta con Trau Nutrition y con IngaFood podemos ofrecer mucho más a nuestros clientes que trabajando únicamente desde la visión de Nanta. puesto que Ingafood es un gran integrador, por lo tanto podemos obtener una visión mucho más cercana del mercado y en el caso de Traun Nutrition podemos validar todo el tema de, los aditivos en los piensos, por lo tanto para nosotros es un punto fundamental trabajar de manera conjunta Traun Nutrition, Ingafood y Nanta. Para el año 2022 tenemos planificado un ensayo con nuestra línea de productos Intelibon, que son hidroximinerales traza. La mayor biodisponibilidad de estos minerales en los animales ayuda a reducir los costes del pienso o a mejorar el desempeño de los animales, como en la conversión, por ejemplo. Well, the value for transnutrition to have validation farms like this is that we can make the final step from our uh, mode of action work at our own facilities our mode of action work at universities all around the world um, into commercial research. Like we get our true value from these farms. So the values, the, the, the performance we get at this farm, we should be able to get them at, at our customers. Lo más importante que podremos ofrecer a nuestros clientes con esta colaboración eh, con Nanta y con Ingafood es que podremos desarrollar mejor lo que es la medición y, y el valor que las innovaciones aportan a nuestros clientes. So we're working on a, a few more validation farms in Spain. Um, we're looking into opportunities for poultry, both layer and broilers, and we would like to uh, develop uh, two more farms in swine, so we can also cover the nursery uh, period and the sow farm.